直し見も踊るも祭り好き見るも踊るも祭り好きのり大好きなメンバーが集まりました大宮戸新里の 赤でさす彩りを歌方の絵にしみる北方の街並みはその式の宿うのならば心打ち解けなき上後今宵宴と杯とわしさらば踊らん大宮踊り 回する波のように風は回収波のようにお客様 したありがとうございましたはい、した